heb een mail. Ik zit op een internaat en ben verliefd geworden op mijn leraar. Ze is getrouwd en heeft twee kleine kindjes. Ik zie haar graag, dokter Schaamrood. Ah, lastig gevoel. Maar je bent zeker niet de eerste tiener hoor, die verliefd wordt op haar leraar. Meesters en juffen staan gewoon heel de dag in de spotlights voor een jong publiek. En dikwijls hebben ze ook iets dat jouw leeftijdsgenoten niet hebben. Je kan ze in vertrouwen nemen en ze zullen je vertrouwen niet snel beschamen. En je hebt ook het gevoel dat ze je begrijpen en, en vaak is dat ook echt zo. Er is niks verkeerd met verliefdheid, maar weet ook dat een relatie tussen een leerling en een leraar echt niet kan. Hé, en elke verliefdheid gaat over. Hoe ontzettend je verliefd ook bent, het blijft niet eeuwig duren. En wie weet is je volgende verliefdheid er wel één die mogelijk is. Geniet gewoon van die kriebels in je buik. Droom even weg, krijg een appelflauten als je leraar voorbij wandelt. Even zuchten en je kan er weer tegen. Stuur zeker geen liefdesverklaringen naar je leraar. Van Verliefdheid is een gevoel dat je voor jezelf kan houden en in stilte van kan genieten. Weet dat een relatie tussen een leraar en een leerling echt niet kan hey, maar misschien ga je nu wel extra graag naar school nu je een oogje hebt op je leraar. En doe je al die huistaken en toetsen met nog meer enthousiasme.